गाइस गुड मॉर्निंग और अभी हम ब्रश करके जाएंगे फिर वापस दुकान पे चाबी लेके तो हे गाइस अभी हम निकल जाते हैं चाबियाँ लेके चलो ब्रश वैसे कर लिया है हाँ ये कर लो पहले मैं यहाँ पे कुर्सियाँ लगा गए काका मेरा भाई यहाँ के आ चुके हैं वापस और यहाँ पे घर आ गई है होटल पे हे वेलकम बैक अभी थोड़ी शाम हो रही है एंड मैं अभी निकल चुका हूँ घूमने मैं उन्नत और उज्जवल तीनों लोग घूमने जा रहे हैं वो अपने मन के मर्जी में घूम रहा है और हम रास्ते पे घूम रहे हैं ठीक है अभी हम जाएंगे वहाँ पे खेलने गाइस अभी हम घर जा रहे हैं आते हैं पहले मैंने आपको मासूम दिखाता हूँ मासूम दिखाता हूँ अभी फोन के साथ तू नीचे जाया तो गाइस अभी हम आए हैं गोला खाने हम तीन लोग और अभी हम काका को खाएंगे काका अपने लिए गोला बनाएंगे काका बना दोगे ना गोला ठीक है चलो